I'm okay, how are you? Bane kulika yo mupira. Mvude yo, ate nchali yo. Nchali yo, sambila timu ki? Ah, sambila team media. Hmm. Yes. Ali wa media. Bantu bange. Okay. Eh. Yeah. Wewe sobo la bane, bagamba omnena. Ii tonda bye, tonda yenga nzire no nguchanga nguzeri nguzeri. Hmm. Eh. Hmm. Yeah. Okuchanga. Yes. Okugamba oli musambi wa mpira bulijo obiyochi. Hmm. Ano lero twasazeo tujje tusambe. Hmm. tusambira for a reason and for a cause so tekikwetagisa kubeera nti tuna obaomanyi nnyo just obeera olina okubeera nga weewaddeyo ng'omuntu oh, nosambira that cause mm, okisanze otya ngaosamba kirungi nnange eh, njagadde nswetingemuko nyumirwemuko ya so its fun mm. ate n'okulaba ku bantu ab'enjawulo tolinayo mathe fc <laughs> inshallah mm. inshallah mm. nandyagadde nayange nensapotingako mwyo area so okay. mm. ki ekikuwaliriza okugamba nti kojena eh, ah, today many reasons ekisokedde ah, kuba nga tuli mu kuzanyira eh, eh, ah, stigma ya hiv ya aid so kinkwatako ngaomuntu kubanga omuntu nina okuba nga nekuuma ate nina okulaga nti nno mpagira ekintu ekyo tulabaokola nti tulwaniza ddala ki aids kuba bulwadde si bulungi obulwadde butta abantu obulwadde busanyalaza buli hmm. kimu yes hmm. watwawuliranga olanga konsat tuddiremu olunaku lwakumeka era kikowa konsat eriyo nga 12 may era konsat lwagitasisaga konsat oh. tugenda ku freedom city ya era mbasaba bannaye mwena mwena abandaba olunaku olwaleero nga ndi wano ku spark update spark tv yes byonna live wire njagala bambi mujje mumpagire kubanga kyenkola nkyagala ate nina ekyenjawulo kyenjagala okubalagako olwolunaku kubanga matha mukisa tasaga fredomsite waliwo omuyimbi omu eyafeiringa konsert ye nga gamambo baali bamuzize emabega mm. gwe oli konvisiti otya nti ekyo kinaayitamu ngaate wakavaayo enjege yaliwo nanti eh, zesisaaga ate nze matha mukisa okay. so omukisa gwange gwanjawulo ebyange byonna biri different biri mu tebatya ebyange biri mu e, obwakatonda uh, because adde era mukama yagi decidi nga nagamba nga 12 may tujja kukola concert yaffe so tebatya okay. mm. <laughs> mwagaliza buwanguzi naye tomutiddemu <laughs> Ah, natitagenda kukolera ku freedom city ate nze ngenda nga ye fresh dadi omumanyi ye nyabo mumanyi <laughs> tuweeyo akayimba ke kamukadde <laughs> ah, eh, Hey, eh, fresh daddy jagala mazike yagala <laughs> mazike eh. yakutaddeko concert aya tusooke kukino sooka konsati ogiwanise nga ddi era luyimba kirofronti nze mu bigambo byo yanga mmeka konsati egenda bbeera nga kumi nabiri mey omwaka guno kumi nabiri ogwokutaano bbirabiri mu esatu mm. kuliketi ovo lugogo odinala emitwalo ebiri vip mitwalo etaano vip table milioni emu vivip table miliyoni bbiri mm. mujje mu bungi kyemmanyi tiketi ezo weziri tiketi eh, manaja ngenda kwogera ne manaja afune petrol station emu kwaziteeka tugenda kwongera obanyonyola eh, wezisangibwa eh. mu luyimba lwe bayita bonin africa concert ogwokutaano nina munnange omu gwe ngenda okopitinga naye ku lunaku olwo wezigenda okwabika emipiira nagenza okwetegereza obulungi nga nina deeti y'omuntu gye nguddemu naye ate siyinza kuba na fiya kyemmanyi nti obuwagizi bannauganda oba nabantu bonna abampagira bagenda kukakasa obuwagizi mazike bwalinawa mu bantu kyobaniseleti nga n'obudde bukoze butya buweddeyo kubanga omanyi bajja kujjula bulungi nnyo kyesuwaddeeru naawe okay ogenza n'otugamba olina muno gwe wagize naye olunaku lwe lumuyaani oyo ah, waliwo omuyimbi awo bamuyita masa mukisa nagenza okutunulatunula ku social media nga nsikulolinga bwe nti nagenza okulaba nga naye yenyini eye nayo ngaeriko ku deeti eyo naye saakitidde nga sinza kukyusa mutulina genda bugenzi maaso hmm. hmm. masa mukisa eh. n'omuteekako olunaku tomutidde ye nga mmasa mukisa sinza mutya kubanga amaanyi gano ogajukira nawe wagerabira mm. gano amaanyi gaali gakabona mawanga kati bwoteekako enyimba zange ezigenze vairo sinza kutya matha mukisa wadde lunaku nalumu wabula gwe olindako ojja kulaba ekinaabeera ku liketi ovo olabe n'ekinaabeera ku freedom city mm. gwe ogenda okakasiza ogambe mutabazi musajja w'amaanyi mm. hey. Eh. konsati eno gyeri ebyaddala oba muli mukola kasitanti gwe ne matha mukisa sisobola kukola bufere bwonna mm. wabula nze mpanise konsati yange ngaerina okubaayo bayizawe sinafunako na kuganta oba njogera nayo baki lwakuba justin badde nkulaga bulazi nti olunaku lwe nagitaddeyo mm. nagenza okulaba ngaetomeregana neyani neyiye lwaki tokyusa kubanga oyingiridde olunaku lwa muno twali tuzze tulaba nga mugamba abayimbi oba bannabitone nti omuntu bw'asookayo okulanga muno omulekera bangi bazze babikola anti kati mu kampala mulimu miliyoni z'abantu nyingi abantu bajja kwegabanyamu abajeewange bajje mbasanyuse abanagenda freedom site bagende mm. abasanyuse nga bola bantu omuyimbi asobola okuva e nigeria n'abeerako wano neri ne bakuba wano biri komoni wane tekigaana muntu kuba kivulu wano nga noli alina wali mm. wabula amaanyigo gegakweyimirira mm. nekirala ku sitayiro zemuyimba gwe ne matha mukisa olaba munakwatagana ku sitayiro ah, nza nti enyimba yange sitayiro zenkuba zanjawulo mm. eh, kati ye ayinza oba ayina fani besi yenze nyina fani besi yange yabavuomutidde namu ah, sina kyemutyamu nina fani besi yange zanjawulo mm. n'abavubuka abantu bonna kwegamba nze gyempitira mbalaba nga obuwagizi mbulina bwamaanyi hmm. yagitadde lugogo ayagala mazike anoonya mazike so nange njagala mazike yenda ku freedom city tomutidde nati <laughs> ate ffe tuliwawo njawulo yo agenda eri wanene wazibu nze ngenda wali eri freedom cityne mbade maa agenda kutapinga mu audiensi yo abantu bo bagwere eri ffenna eh, tujja funa <laughs> fena tujafuna kimoseka eh? omunyoma ii wacho waiza nze ngangame ndina fani wa fresh daddy Hmm. Eh, lwacho mutapondoka nasaba munne nti munaenvira ku lunaku olunakulundekere hmm. ate, ate kirungi kirungi n'ebyetukola byanjawulo hmm. kuba ye yagamba si artist hmm. eh, fresh daddy eh, uh, entertainer kubanga nze nagezaako okutegeera abantu nga bampeereza notification ku simu yange ne bandaga nti mu bintu ebitrending e kampala okumala ennaku nnya blessedad remix yetulendinga mu offices buli wamu status ya buli muntu nga gwe buli bwosemberedde buli waviewing ati asanga yeyo yenyini kati awo oba okyampakanya mhm, kitegeeza bali baba bajoonoona gwe n'ogitereeza kati abantu ne basalawo tata fresh what if comedian no I'm an entertainer, comedian, all of them like eh, byona byona kwegamba ngwayo ndi artist naye soolinga bakalifa mm. ah, naye nga ndi entertainer oli artist singa oli kalifa ah, omanyi omumanyi ngane <laughs> nga fresh dad <laughs> eh. so mwagaliza bwanguzi nange neyaomanyi nga muyimbi nga ki nga kyeyeeyita ye Eh, ye kyali eh, <laughs> <laughs> naye olinga atamutidde tubadde tumanyi ogenda kujja mu kamera omugambe te fresh dad 12 may munaye bagitwamunaye eh, fresh dad nkusaba 12 may nagitwala era oba obadde osobola sikukaka osobola okugjayo eyo yange yegendemaaso <laughs> naye ngaoyogera oseka n'obuwombeefu buno bonna bonna mm. yeso bambi mwegayiridde olunaku olwo naye soke tusobola okusharinga waba naye asazeewo tusobola yagambye alina abagizi okuva e sweden eri mm. oluyimba lwagenda olonkinga mbugu <laughs> fire ebongole lutayambu gyeyali awangalirebagenda eh. musupportinga finali abange bajja kujja eh, abange bajja kujja okuva e kampala okuva eggulu okuva e masaka okuva ewa okuva eland London. Eh, bona bona bagala kujja mu sisa aga concert. Okay, abamba ajise stunt nti obe no stunt ku pushing a show. Mm. <laughs> Then thank you uh, eh, and then to yanza new fresh daddy. Hmm. wabanga yakinkoledde ya ekyo mm. ebirestant naye wabanga naye yategese ya mwagaliza bwanguzi hmm. hmm. bwaba mm. yakikoledde obanga gwe wakimugamba ah, ayinza okubanga yakinkoledde mu mutima omulnagamba eh, tulina opushinga shamatha musajja come what come may kati nange kantekeyo sobaogera nti stant yo obagambaki wewaise fresh dad yo bana omugamba tupoze aba ah, naye ngasi bisobola ebintu ebyo ngasi bisobola naye stant ono stant sisaga concert tujigendamu tewakyali kulanga kulala on the 12 of may freedom city singa agaana okujjayo tata fresh ewaana okujjayo olunaku batwalabako emabegako bumpate ngaegenda obbaawo kenzo yateeka ku sindi ekivulu sindi naavayo naamusaba kenzo bambi nagiwithdrawing singa ono agaana mm. ye eh, tomanya nati tulinde mm. tuyinza okubaawo fresh nagamba eh, nze withdrawi nze singa akkirizaawo naamwaniriza gyayimbe konsat alina okujja naayimba nayimba nyimba kinaweza otamanyi ezize eh, enyimba ze alina okujja naakubamu ajje ah, ne fresh kid naye amuleete naye ajja akubemu yes okay. mm. ajja n'amajege gonna gonna abaje bakikubbanembe bazannyo okubeera nti no mwagala mwaffe mukisa era nga nyongera okubajjukiza nti no um, sirimu gyali era tweyongera okwekuuma mu mitendera gyonna gyonna uh, e, egiriwo abstaining use condoms uh, ki ekirala uh, kyoyinza okukola weekebeze eh, don't cheat test byonna byonna byonna byonna emitendera mingi nnyo gyosobola yes be faithful emitendera mingi nnyo ah, ate era nenyongera bajjukiza nga 12 may tugenda ku freedom city hmm. so do not miss come and enjoy it's gonna be massive yes thank you dear thank you too.